कैन यू सी दिस ये सब ताज़ा बर्फ़ पड़ी है हाय हाय क्या अमेजिंग रूट है आ, ये तो बहुत सारे स्नो के हिल्स हम नीचे छोड़े हम नीचे छोड़ दिए हैं और ये अभी भी स्नोफॉल हो रही है आई डोंट नो दिखेगी नहीं दिखेगी इसमें ये देखो ये देखो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्नोफॉल बहुत अमेजिंग है Yay! ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है स्नो के बीच से स्नो के हिल्स के बीच बीच से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सी मेरे बस की नहीं है ये सब उतारना जूते वूते सब गीले हो गए हैं ओह जूते गीले हो गए हैं बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है चलो क्लोजिंग दी वीडियो ना ऊपर चल के और एक और बनाते हैं ऊपर देखते हैं ऊपर हो सकता है और अच्छी स्नोफॉल मिले जो विजिबल भी हो ये सामने देखो माउंटेन है ना Hello. So finally I've we have accomplished conquered Tanglala Tanglang Tang Tanglangla Tanglangla pass third highest third highest India में बोल लो या कैसे भी बोल लो बिकॉज थर्ड हाईएस्ट बचा नहीं है but it is at seventeen thousand five hundred eighty feet and you won't believe it was आज मैंने इतनी गंदी स्नो देखी है ना मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को बहुत मन था कि मैं स्नो देखूं स्नो देखी स्नो में रहूँ बट मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को स्नो में राइड करना पड़ेगा इट वॉज हेल मेरे यहाँ पूरा सब स्नो जम गई थी भयंकर तरीके से एंड यहाँ पे ना फ्रेश स्नो गिरी अभी फ्रेश बिल्कुल फ्रेश ही ये देखो फ्रेश बिल्कुल फ्रेश तेरा वीडियो लूंगा बल जा है पता नहीं है पता नहीं भाई पता थोड़ी फेंकूंगा बच गया अरे यार कमाल आदमी है तू भाई गॉड पत्थर का वो आइस खा रहा है यार हद हो गई ये सब fresh it's all fresh it's all fresh not last night two hours back two hours back या even last night also it was snowing but this is all fresh approx almost 10 kilometers I ride in snow it was all snow uh, ice ice ice all all over uh, I've done this I've done this मैंने कर दिया मैंने कर दिखाया प्लान मेरा थोड़ा चेंज हो गया था श्रीनगर होके जाने वाले थे क्योंकि बाकी लोगों के बस की नहीं होती एक तो लोगों के तो फिर हमने कहा कि सर्किट पूरा करना है ये वाला साइड देख लिया दूसरा साइड देखना है तो we have to do this You can see all around snow, snow, snow. Ah. Ah. अभी धूप निकली है इट्स मच हाँ जय हो सूर्यदेव जय हो सूर्यदेव जय हो भगवान आपने दर्शन दिया जय हो भगवान जय हो सूर्यदेव ओए ओए आओ कल शाम को तेरे ऊपर नहीं यार देख चल <laughs> ब्रेव ब्रेव